Et bonjour à toutes et à tous amis de Geek Aujourd'hui on se retrouve pour notre dernière vidéo de cette saga Star Wars Battlefront 1 Et donc on va pour euh, cette dernière euh, vidéo aller faire un petit tour du côté de la campagne on va aller sur Naboo, voilà, tout de suite, comme ça c'est fait. On va se passer ça, donc voilà, donc là on est parti pour euh, les plaines de Naboo, euh, pour revivre une grande bataille, et en fait on va euh, limite bah, faire en sorte de la gagner pour le compte de la Fédération du Commerce. Donc voilà, donc je vais prendre mon petit Battle Droid, voilà. Il est où mon câble Il est là, voilà, donc un câble puisque je suis un gros bourrin. Alors, donc voilà, donc comme je vous explique, bah voilà, hein, euh, c'est très simple, hein, il y a des formes basses, et puis bah les formes bas, bah, on va les défoncer, voilà, Bon, ça va prendre un petit bout de temps, donc on se retrouve une fois que c'est fini. Hein. Et donc voilà, donc ça y est, là on en a fini. Ils ont réparé leur tourelle entre temps. Mais ils savent pas à qui ils ont affaire quand même. Je suis Angel of Death. On mais... Voilà. Donc, euh, on va essayer de se faire une petite victoire éclair quand même. Quand même, hein. C'est les Gungans, hein. On va pas rester trop longtemps sur eux. C'est quand même à se demander comment la fédération a fait pour euh, perdre face aux Gungans. Donc moi j'aime planquer, voilà. <laughs> J'aime toujours les saltos que font les gens euh, quand ils meurent sur euh, une monture. C'est toujours très drôle à voir quand même. Hein. Donc euh, bon voilà, hein, une victoire quand même assez rapide je trouve pour l'instant. On va pas vendre de la peau de avant de l'avoir tué, voilà. Surtout que je vois un mec dans cette tourelle là à l'instant. Get down on it. Get down on it. Oui, excusez-moi, j'ai entendu get down, donc forcément, je pense à des grands tubes euh, planétaires. oh là là. C'est fou ce que ça peut voler un Gungan. Ce qui expliquerait donc les grandes oreilles en fait, c'est pour les aider à, voler, c'est d'aérodynamisme. Alors là, il en reste deux quand même, j'aimerais bien savoir où il se planque. Là-bas Là-bas Et donc voilà, donc une victoire pour la fédération quand même, c'est à se demander vraiment comment ils ont fait pour perdre. Donc voilà, donc maintenant on va s'envoler, euh, enfin on va changer de terrain, on va aller euh, dans Feed, et on en aura fini avec Naboo. Donc on va aller euh, s'occuper de la garde impériale, la garde impériale, n'importe quoi, de la garde royale, pardon, de la reine euh, Amidala, hein, parce qu'à l'époque c'était euh, Padmé même qui était au pouvoir. Et donc, euh, bon, on va prendre la, cité de Fid, on va se battre dans les rues. Et puis c'est parti. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, en hein, ce... là encore une fois, on va essayer de faire en sorte que euh, bah, les gentils ne gagnent pas. Hein. On est les méchants, et puis bah voilà, on est les méchants. Donc euh, voilà, donc on va aller là. rythme de combat, je veux mon cab, parce que j'aime les cabs, voilà. Voilà. Et pose-toi Les plans je veux passer mais oh Vous allez pas prendre... Euh. J'ai dit qu'on allait vous envahir, on va vous envahir Et puis on va se faire pas de à Amidala au passage Y'a pas de raison Voilà Donc bon, on va continuer, hein. On euh, aura pris un poste. Oh, un droïde DK Oh bah ça Oui t'as entendu quelque chose oui. Oups <laughs> Ah Je l'avais pas vu celui-là. Je l'avais qui m'a surpris. Alors ça c'est très intelligent d'avoir fait des... Quand même un véhicule avec un toit ouvert quoi. le pilote n'est même pas protégé de des attaques ennemies, quoi. C'est complètement idiot. moi quand même, faudrait m'expliquer un truc, c'est... Comment on fait pour ne pas gagner plus que ça, quoi là, quand même, là, ça, pue bien quand même. Ça pue bien là pour euh, une victoire. D'accord, donc là on est donc euh, devant la porte du palais, voilà. Hein. Bon, il m'a eu. J'ai bien euh, qu'il y en ait un qui met à un moment. Bon bah écoutez, apparemment on arrive à un peu inverser la balance. J'ai cru comprendre que ici c'était la merde, voilà. Run for your life Bon bah écoutez, moi j'ai envie de dire, c'était pas gagné, mais on y est arrivé. Non mais les mecs, couraient pas vers le point euh, qui est à eux, ils sont en train d'en prendre un à nous. C'est là où ils sont. C'est QFD. Comment faire euh, fuir des oiseaux mais viens ici, toi, t'es où, là T'es où Viens dans mon viseur. C'est que t'es là. Je t'ai vu. Non Il a gagné le duel En fou. Je l'attends déjà. Hello Oh, c'est tellement lâche. Oh, c'était tellement lâche de ma part. Bon bah écoutez les amis, euh, voilà, donc on en a fini avec eux, hein. voilà, hein. fallait bien. Bon bah écoutez les amis, bah voilà, on en a fini avec euh, Star Wars Battlefront 1, euh, euh, notre petite saga, notre exalogie à nous. Voilà, sur ce jeu un peu rétro certes, qui commence à vieillir un peu, mais personnellement moi je m'en lasse pas. Donc bah écoutez, on, va se revoir sur des jeux du lore Star Wars très prochainement. on vous prépare quelque chose avec nos amis de Geek Worlds, avec Scar et Carboom on, vous prépare un petit truc pour euh, la fin d'année 2018. Voilà. Euh, je vous en dis pas plus, hein, je vous laisserai euh, découvrir au moment venu. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, je vous dis au revoir, à la prochaine, et puis bah, à très bientôt sur GeekWords.